Okay, Assalamualaikum Welcome to my channel okay. Baby John uh, ah, Sebelum tu saya nak bagi tahu Umur dia baru 15 tahun Okay, 15 tahun Sebaya Sebay Okay, ada Faiz Ada Faiz kita Okay, sekarang ni dia nak buat team tau Dia nak buat team. Dia akan bunyikan sesuatu Anda kena teka Ah, ha, Bunyi kereta lah Bunyi kereta Anda kena teka kereta apa benda tu Okay Kalau anda betul Anda akan dapat hadiah Ah, Tu dia Ni kena dua dua dua telinga ni kita dengar eh. Oh. Ni macam Ferrari lah, Ferrari lah. Eh, bukan. Siapa yang jawab betul dapat hadiah tau? Mustang. Mustang. Oh, ah, Mustang. Okay, Tidak, bang. Bapak dia akan bagi hadiah kat abang. Ah, okey, ada lagi, ada lagi. Bukan satu. Kita ada banyak, ada sepuluh. Jadi ada sembilan lagi percubaan untuk anda untuk mendapatkan hadiah. Okey. Okey, yang kedua, yang kedua. apa ni? Oi, apa tu? Ah, ah, BMW buat posting. Bukan bukan My B. Jawapan lagi saya tahu saya tak tahu okey apa lagi siapa nak tanya lagi ada hadiah untuk anda okey ada hadiah untuk anda Buka, buka, buka. Siapa siapa siapa nak jawab ha ketawa Viva Turbo Viva bukan bukan bukan bagi sekali lagi, bagi sekali lagi. Susah. Supra ah, Supra. Oi Supra. Eh. Okey kita bagi yang ketiga. Kita bagi yang ketiga. Siapa dapat jawab Seru ya. Ah dengar Daripada Arif Faiz kita. Oi, apa ni? Dia memang fasih betul lah bahasa kereta ni. Mira tebu. Mira tebu. Ferrari. Bukan, bukan. Bukan, Ferrari bukan. Apa eh? Bukan. Siapa lagi? Siapa lagi sini? Tak ada orang sini. Ai tak faham kalau bunyi-bunyi bunyi-bunyi kereta tu. Vitek tebu. Vitek tebu. Vitek Betul. Betul. Betul. Eh dia cakap betul-betul eh, dan macam uh, suara suara kereta kan. Betul-betul betul. <laughs> Ah, ada lagi hadiah untuk anda, okey? Sebab kereta banyak, dia belum keluar kereta kancil lagi. Okey. Okay. Kita bagi lagi, kita bagi lagi untuk anda semua. Dengar betul eh, dengar betul eh. Come <laughs> Oh, kereta ke? Ini bunyi kereta apa eh? Eh, bukan korang ni. Eh, tunggu lah. Okey, kita sambung lagi dengan kereta seterusnya untuk anda. Okey, come on. Eh, hey, kereta apa guys? Dah macam membalap tu F1. Apa? Pandai kau ya. <laughs> Apa tadi jam? Okey, hujung sana tu, hujung sana tu. Ah tu. Duduk hmm. duduk kamal tu. Okey, sebelum dia nak lagi hadiah lagi. Ah. Kita ada lagi hadiah untuk anda. Ha, so anda kena teka kita apa? Kita apa itu je. Kalau saya saya tak pandai bunyi kereta, muda je pandai lah. <laughs> Zai mana? Zai mana punya benda Zai? Okey, kita lagi. Hey, keren lah dia ni. Lamborghini bukan. Lamborghini. Oh iya. Kat sini tak ada. GTR. Dia R35. Betul betul betul betul. Eh. Macam tu eh bunyi dia. jaga jaga jaga jaga jaga. kejar. Gimana sih? Susah guys. <laughs> eh susah tau Kau ingat mudah eh kak Susah Nama sini bukan Lagi siapa-siapa nak dengar Kat sini tak G T R. GTR apa? R35 Betul betul betul betul. Hey. Betul lah. Bandai lah bang tu. Ngerti bunyi lah, ngerti bunyi, faham bunyi dia. Ui yo, Okey. <laughs> Kita nak bagi bunyi yang seterusnya. Ada lagi hadiah untuk anda. Okey. Okay. Ah, buat Faiz. Eh, adik Faiz ni best lah. Harley Davidson. <laughs> Mana ada kereta Harley Davidson? Cepat cakap, cakap. Oh betul. Okay kita nak bunyi yang seterusnya. Ada banyak lagi bunyi eh. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Okay Pak Is, teruskan. Eh, ada macam tu. 喂。Beza bunyi kan macam Saya tak faham Okey. anda boleh apa Beza eh dari awal sampai sekarang mustang, beza Tadi Mustang dah pak Tadi Mustang dah Detail,

Ada lagi satu, ada lagi satu sahaja. Okey, satu okay, sahaja. satu lagi okay, guys. Kita dengar ni. kita tak apa eh. Teruskan. Weh. Guys, dah macam betul lah. Oh, ya, <laughs> eh kau <laughs> eh, dia ke? bagi apa tu duit ke? Dikenal Faiz ah, main yang balik tadi tadi populasi dia lah. Okey kita nak bagi tahu okay. Faiz yang viral baru-baru ni dengan asis suara-suara bunyi kereta dia. Ah dia tengah viral sekarang ni. Umur baru 15 tahun eh. Oh, 15 time So, banyak lagi Panjang lagi perjalanan dia Baru-baru ni Dia pun diinterview oleh Lain-lain-lain uh, Bunyi apa yang kau boleh buat? Tahu ha. Bunyi kuda Bunyi kuda Kedekut, kedekut, kedekut Kedekut, kedekut, kedekut Kedekut, kedekut, kedekut Kedekut, kedekut, kedekut Kedekut, kedekut, kedekut Kedekut, kedekut, kedekut boleh buat Okey Faiz, boleh buat uh, satu kombinasi, kombinasi lah suara-suara bunyi-bunyi yang Aha. Faiz boleh buat lah. Kombinasi. Ah, ha. uh okey dari awal sampai akhir lah tadi okey okay. Ah, aha ah, okey ni bunyi daripada vtech vtech dengar ya daripada vtech eh ya. Oi, bunyi dia padu lah, mantap betul. jadi guys suara dia tu. Eh. Mustang. Ada batuk dia sikit ah. Pop pop pop pop pop, pop macam tu. <laughs> habis. Okey, okey, dah habis dah. Okey, dah habis dah. Okey, apa pun kepada anda semua. Eh, dah selesai. Tepuk lah sikit. Terbaik lah dia ni. Mantap. Dia dah famous dah, okey. Ha, dia dah interview di Radio dan kita ada satu lagi persembahan lagi. Kejap lagi yang kita bawa. Sebab sekarang ni kita rasa dia belum statement lagi kot. Ah, belum statement lagi. Okey, apa pun terima kasih kepada Dev Faiz dan juga uh, abang kita. Terima kasih bang. Terima kasih. Abang ada kan? Dekat mana bang? Ah, dekat Salam Master, dia ada berniaga. Memang. Abang abang kita kat mana? Kita kolong-kolong tak? Salam Master Damansara. Oh, Damansara. Ah, baju apa? Gading kepala ikan, asam tempoyak, ah, ikan bakar Portugis. Okey, siapa yang nak makan kari kepala ikan uh, asam tempoyak apa tadi ikan masak Portugis? Oi, oh, yeah, sedap tu. Apa pun ikan makan Portugis. Kita uh, dah boleh datang ke Sale Master dan jumpa kepada uh, ah, mana hmm. abang ni, okey? Uh, ni anak dia. Memang suka berbakat. Okey, apa pun terima kasih kepada abang dan juga adik Faiz kita. Terima kasih sudah meluangkan masa. Okay Okay ya dah selesai videonya So itulah tadi Adi Faiz 15 tahun Dah punya bakat yang super super keren sekali guys Sebab kenapa tak semua orang pandai uh, menirukan uh, bunyi daripada kereta tahu Saya pun tak tahu lah tadi Mirip apa tu Okay so macam mana komen kawan-kawan Budak ni tengah viral di kawan Malaysia Sebab dia memang best tau Ah, Kan Ah banyak sangat uh, kereta-kereta yang dia tiru tadi dan saya pun tak tahulah kereta apa saja ada Ferrari ada Mustang ada eh, BMW apa tadi saya tak faham juga lah sebab saya memang tak tahulah bunyi kereta tapi saya dengar tadi memang best tau ah, terima kasih dah tengok video ini sukses selalu buat Adi Faiz kan tetap belajar semangat belajar menambah lagi suara-suara kereta ok jangan lupa untuk senantiasa like, share, komen dan subscribe video saya dan terima kasih dan ini kembaran saya apa gimana sih? <laughs> saya buat macam ni guys oke okay, biar apa ya mungkin uh, satu video dua video lah <laughs> macam mana menurut kawan-kawan kalau videonya dua macam ni so terima kasih sudah tengok video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh